ልቤ ያለውን ደርሶ ፍቅሯ በልቤ ላይ ነግሶ እንደ ልቤ ያለውን ደርሶ ፍቅሯ በልቤ ላይ ነግሶ መውደዴን ወድጄዋለሁ ሸሽጌስ የት ደርሳለሁ እንደ ልቤ ያለውን ደርሶ ፍቅሯ በልቤ ላይ ነግሶ እንደ ልቤ ያለውን ደርሶ ፍቅሯ በልቤ ላይ ነግሶ መውደዴን ወድጄዋለሁ ሸሽጌስ የት ደርሳለሁ ሸፍኜ ልይዝ ብሞክር ይታያል መች ይደበቃል መውደድሽ እንዳለብኝ አይኔ ላይ ያስታውቃል እንዴ ልቻለው መሸሸግ እንዴት ልደብቅ ፍቅርሽን ቀኑ ሰዓቱ ሳይበቃኝ ሳይደክመኝ መጥራት ስምሽን so Beklave de mira in exo Nende de pea donde so Beklave de mira in exo den ve düce vallu Şeşi gez yetti der salu Nende de pea ደርሶ ፍቅሯ በልቤ ላይ ነግሶ እንደ ልቤ አሎም ደርሶ ፍቅሯ በልቤ ላይ ነግሶ መውደዴን ወድጄዋለው ሸሽጌስ የት ደርሳለሁ ልብሽ ነፍስ ይዘራሉ፣ ቁንጅናሽ ልብን ይሰርቃል። ላወራሽ ሳስብ የውስጤ ያጥረኛል፣ ይጠፋኛል ቃል እንደ ህልሜ እንደ ምኞቴ ተፈጥረሽ ለእኔ በልኬ ሕይወቴ ላንቺ ሰጥቼ አለው ፍቅርሽን አምልኬ 家。